اچھا ویس جس طرح فتنوں کا دور ہے تو آپ کے خلاف جو ہے نا بڑی ایک آواز اٹھ رہی ہے تو میں نے کہا کیونکہ میرا حق بنتا ہے آپ میرے پرانے دوست ہیں تو میں نے کہا میں وہ ذرا آواز آپ تک پہنچاؤں کہ آپ جو ساری باتیں کرتے ہیں وہ بہت سارے آڈینس کو اچھی نہیں لگتی ہے اور کیونکہ آپ کا فیوریٹ ٹاپک ہمیشہ سے اینڈ آف ٹائمز رہے اور اس پہ آپ ہمارے سیشن کے علاوہ بہت ساری ویڈیوز میں آپ نے کلیم کیا ہے کہ شاید ایک صاحب ہیں وہ کل کو امام مہدی ہو سکتے ہیں محمد قاسم ہیں جی لاہور سے ان کا تعلق ہے تو میرا سوال یہ ہے اور جو ہمیشہ سے ہم نے سنا ہے ماشاءاللہ سے آپ نے داری رکھی ہوئی اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جتنے بھی صحابہ کرام گزرے ان کی بھی داری تھی سنت ہے تو محمد قاسم جن کو آپ کلیم کر رہے ہیں ابھی کلیم کیا نہیں ہے لیکن آپ کو لگتا ہے میں نے پھر ان کی ویڈیو دیکھی جا کے جب یہ بہت سارے سوال اٹھے تو مجھے ان کی داڑھی نظر نہیں آئی تو ان کا ہے پلان ابھی داڑھی رکھتے ہیں کہ آگے اچھا جی عمر بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تھی اور تمام صحابہ کی جو ہم تک روایات پہنچی ہیں جو ان کا حلیہ پہنچا ہے اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ بے شک تمام صحابہ کی بھی داڑھی تھی اور داڑھی کو اسلام میں ایک اہم پارٹ آف اسلامک آؤٹ فٹ اور اسلامک پرسنالٹی سمجھا جاتا ہے لیکن اگر میں یہ کہوں کہ داڑھی جو ہے دیکھیں میں نے خود بھی رکھی ہوئی ہے اسلام میں داڑھی ہے داڑھی میں اسلام نہیں ہے کہ داڑھی ایک پارٹ تو ضرور ہے لیکن داڑھی ہی سب کچھ نہیں ہے کہ اگر کسی کی داڑھی نہیں ہے تو وہ اللہ نہ کرے دیکھیں داڑھی کیا ہے اگر کسی سے پوچھیں فرض ہے واجب ہے یا سنت ہے تو آپ کو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ فرض ہے یا واجب ہے وہ سنت کہیں گے ٹھیک ہے تو سنت ہے اس کو رکھنا چاہیے اور نہ رکھنا بے شک اس کا واللہ عالم شاید کچھ گناہ بھی ہو لیکن پھر بھی وہ فرض اور واجب نہیں ہے اس کی بیس پہ آپ کسی کی نیکی بدی اس کی جو کریکٹر ہے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں محمد قاسم کے بارے میں میں نے جو کہا ہے اور اپنے خیال کا اظہار کیا ہے کہ وہ فیوچر میں امام المہدی بن سکتے ہیں تو اگر ان کی داڑھی نہیں ہے یا ان کے اندر اور بھی کوئی شارٹ کمنگ ہے جو کہ ہے تو یہ اس سے تو میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو وہ اور انڈورس ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ معصومیت انبیاء علیہم السلام تو السلام پہ ختم ہو گئی اس کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں وہ گناہ گار ہیں ان کے اندر شارٹ کمنگز ہیں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے چاہے امام المادی ہوں کیونکہ وہ نبی نہیں ہیں تو ان کے اندر شارٹ کمنگز ہوں گی اور اس سے اور بھی زیادہ یہ چیز کلیئر ہوتی ہے کہ محمد قاسم جو ہے وہ نوزب اللہ کوئی نبی ہونے کا کلیم نہیں کر رہے نہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی میں ان کو کوئی اللہ معاف کرے اس طرح کے لیول پہ سمجھتا ہوں وہ گناہ گار ہو سکتے ہیں ان کے اندر شارٹ کمنگ ہو سکتی ہیں کیونکہ وہ ایک عام امتی ہے ایک عام امتی ہے جن سے فیوچر میں اللہ تعالیٰ امت کی لیڈرشپ کا کام لے سکتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو ان سے فیوچر میں امت کی لیڈرشپ کا کام لے سکتا ہے خلیفۃ اللہ حفی العرض کا کام لے سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو چن سکتا ہے زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کے طور پر اللہ تعالیٰ کے نمائندے کے طور پر اللہ تعالیٰ کے چوزن لیڈر کے طور پر تو پھر حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ یسلی اللہ فی لیلہ کہ امام المادی وہ شخص ہوں گے کہ جن کی اللہ تعالیٰ ایک راہ میں اصلاح فرما دے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان خاتم النبیین محبوب ربانی اگر آپ نے فرما دیا کہ کسی کی اصلاح کی ضرورت ہے تو امیجن کریں کہ پھر وہ کیا ہوگا اس کے اندر تو بہت شارٹ کمنگز ہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس کو اصلاح کی ضرورت ہے ہو سکتا ہے اس کی نماز میں کوتاہی ہو اس کی ان کی داڑھی نہیں ہے بے شک اس کو بھی آپ اسی کانٹیکس میں لے لیں اور شارٹ کمنگز ہو سکتی ہیں تو ان کے اندر شارٹ کمنگز ہوں گی یہ این حدیث کے مطابق ہے اور انہی کی تو پھر اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے گا ایک رات میں پھر اللہ تعالیٰ ان کو وہ والا منصب دے گا جو حدیث میں ہمیں ملتا ہے واللہ اللہ عالم کیونکہ ہاں کوئی بھی عقل کل نہیں ہے کسی کا علم مکمل نہیں ہے ایک پرسپیکٹیو ہے ایک پوائنٹ آف ویو ہے جو سمجھ میں آئی ہے بات جو اللہ تعالیٰ نے شرح صدر دیا ہے وہ میں لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن اصل علم اللہ کا ہی ہے وہی بہتر جانتا ہے کہ کس نے کس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ چننا ہے کون امام المادی ہوگا ہم صرف اپنی انڈرسٹینڈنگ لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور ہر ایک کو میں یہی کہتا ہوں کسی کو میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے بلیو کریں نو اللہ سے مانگیں کہ حق کیا ہے اور اللہ سے مانگیں کہ اگر میں خود بھی یہ کہتا ہوں انکلوڈنگ مائی سیلف کہ اے اللہ اگر میں سچا ہوں اور جو بات مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ درست ہے تو سب لوگوں کو یہ بات سمجھا دے اور اگر میں غلطی پر ہوں اور میری جو بات میری سمجھ میں آئی ہے وہ صحیح نہیں ہے تو مجھے بھی اپنے شر سے بچا اور لوگوں کو بھی میرے شر سے بچا اللہ وارن الحق کا حق نہ نتبا وارن باطلا بات نشتے نہ پا